Entre cuatro paredes hace más de 100 días. En mi cabeza, mami, estoy sintiendo una avería. infierno está vacío, los demonios están aquí. Si voy a extender mi linaje. Pocos entendieron todo lo que les traje. Vení, music.